Kion inspiras al vi tiun bildon? Kion vi vidas? Tiui estas spuroi de bestoi en la negro. Kai se vi havas suffician sperton, exemple se vi estas biologo, vi povas rekoni kiun beston pasis tie. Ču vulpo, ču kuniklo, kaj tiel plu. Jen pesilo, au duono de pesilo. La taso de la pesilo estas malplena, tamen vi vidas ke gi estas levata. Estas logica supposi che trovigas maso en alia tasso quiu levas la unuan. Vi ne vidis la besto, tamen vi che gi pasis. Vi ne vidas la mason, tamen vi che gi estas tie. En ambau casoi, vi faris rectan observo. Vi ne vidis la aferon, sed vi observis siain spuroin, siain efficon sur sia cercavajo. Sciencistoi, kiui serchas excelens un sistema in planedoin, usas similan proceson por trovi ilin. Ili ne serchas la planedon, sed serchas sian efficon. Do, ni povas trovi planedon pro sia efico, sed kiun efico? Por planedoi la efico estas subtila kaj okazas sur la stelo. Char yes. Quancam la planedo estas cutime, cutime multe malpli pesa kaj multe malpli granda ol la stelo, gi havas efikon. La cutima bildo de planedo orbitante sian stelon estas tiuci. Fixita stelo circau kiu orbitas planedo. Sed tiu bildo estas erara. La stelo altiras la planedon per gravitan forton. Sed lau la tria legio de Newton, ancau la planedo altieras la stelon. Pro tio, ambau astroi movigias cercau puncto quiu nomigias la masso centro de la sistemo. Se unu astro esas multe pli massa ol la alia, exemple se unu es stelo cae la alia planedo, la masso centro estos ene de la plei massa astro, do ene de la stelo. Kai iu pli pesa esos la planedo des pli la maso centro movigios al exter la stelo. Exemple por la nana planedo Plutono kai sia luno Carono, la maso centro trovigias exter Plutono. Do ili agas pli kiel duobla planedo au ol planedo kai luno. Do, kiam planedo estes circa ustelo, la stelo movigias. Kai iu pli proxima kai pesa la planedo estas, des pli granda la movo de la stero estos. Nun, ni stias kian non oni povas serci, sed kial mesuri gin, kai kiai in kiai in informo in tio donas al ni. Unu rimedo por mesuri la movigion de la stelo estas la metodo de la radiusai rapidoi, ancau conata kiel Doppler spectrum mesurado. Vi sendube jam spertis la Doppler efficon. Vi eble jam estis en tiuci ci situazio, Vi estas sur la strato kaj vi aŭdas ekzemple policauton. Kiam la auto venas al vi, vi povas aŭdi la tonon de la sireno iĝi pli alta. Kontraŭe, kiam ĝi foriras, la tono iĝas malpli alta. Jen ekzemplo. Tiu shanjo okazas pro la Doppler effico. La de della sono cun vi ricevas de iu fonto dependas de la relativa rapido de la fonto relate al vi. La sono cun venas el proximigiantai fontoi igas pli alta, cae tiu de mal proximigiantai fontoi mal Tiu efico anca useblas en astronomio, cial la Doppler effico ne funccias nur por son ondoi, sed ancau applicigas al electromagnetai ondoi, ciel la lumo. Steloi elsendas lumon en multai ondolongoi, tio estas sia spectro. Lum fonto kiu malproximigas de vi havas ondolongon kiu shainas pli longa ol sen mova fonto, do gi shainas pli ruja, tio estas rugen shovigio. Kai fontoi kiu proximigas, bluigas, blu en shovigio pro tiu efico qui am stelo proximigas la tuta spectro shovigas bluen kai rugen qui am la stelo mal Dank al tio oni povas mesuri la rapidon de la stelo rilate al ni, sian radiusan rapidon. En 1995 la svisaj astronomoi Michel Mayor kaj Didier Kelos malcovris la unuan planedon ĉirkaŭ alia stelo, Ci trovigas cercau la stelo quindec unu en la constellatio de Pegaso. Tiun unuan planedon oni trovis per la metodo de radiusae rapidoi, cae dum longe gi estis la sola metodo usata. Tiu rapido dependas de calcai parametroi el la planedo cae la orbito. Gi dependas de la masso de la planedo cae de ties distanzo al la stelo. Iu pli pesa la planedo, des pli forta la efico ca iu pli proxima la planedo des pli forta la efico. La metodo ancau permessas mesuri la discentrezon de la orbito, au ciugi aspectas pli ciel circlo au ciel ellipso. Depende de la discentrezo, la curbo de la rapido lau la tempo ne aspectos same. Cae pro la orbito, tiu movo ocasas regule, cae tiel ebligas mesuri la periodon de la planedo, tio estas la dauro de sia iaro. Uno el la malavantaggio de tiu metodo estas che di estas pli efica por detecti planedo in kiu estas pesai kaj proximai de sia stelo. Do oni comence plej ofte malkovris planedo in kiu estas pli pesai ol Jupitero, kiu jam estas la plej granda kaj pesa planedo en nia sunsistemo, sed kiu orbitas la stelon en nur kelkaj tagoj. Nun la teknologio progresis kaj oni povas detekti pli malgrandajn planedojn sed oni ne ancora povas detecti planedon kiel la Tero en su sistemo simila al nia. Alia malavantaggio de tiu metodo estas ke oni mezuras la rapidon de la stelo sur la linio inter G kaj ni. Se la orbito de la planedo estas klinita rilate al ni, oni povas nur mezuri la minimuman mason de la planedo. Por la caso en kiu oni vidas la orbiton de supre, oni povas uzi astrometrion. Astrometrio estas la studo kaj mezuro de la pozicio de steloj. Teleskopoj kaj satelitoj kiel Hipparcos aŭ Gaia mezuras tre precize la pozicion de steloj kaj povas mezuri ilian movon. Se ia planedo trovigas cercau la stelo, oni povus mesuris ian periodan movon, cae deducti la ceeston cae masson de la planedo sed tiu metodo eses malfacila, cae gis nun giebligis la malcovron de nur celcai planedoi. Tamen, cun la granda precizetso de la teleskopo Gaia, oni povas supposi che baldau oni trovos multain planedoin ancau per tiu metodo. Tio eses la fino de tiu ci episodo. En la venonta episodo ni pritraktos la tre succesa metodo de la transitoi. Dankon pro via atento, kiel kutime ŝatu tiun filmeton, komentu, diskonigu ĝin, se vi ne volas mistrafi la venontajn epizodojn, abonu la kanalon kaj klaku sur la sonorilo, tio ankaŭ helpas. Ĝis!